世界の果てのその向こうでもしも魔王を倒したらエンドロールが流れたら僕らの明日はどこにやっぱりやだやだ僕が瀬戸内最初の街から進まない